Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Muaji i Ramazanit është muaji i agjërimit, por gjithashtu është dhe muaji i lutjes. Besimtari duhet të dijë se Agjëruesit i pranohet lutja. Lutja e agjëruesit është lutje e pranuar deri në momentin kur ai e çel agjërimin. Gjatë gjithë kohës kur ai është agjërues, çdo lutje e tij është e pranuar. Ky është lajmi dhe njoftimi nga profeti ynë Muhamedi alayhis salam, i cili nuk flet nga mendja e tij, por flet atë që i shpallet. Thotë profeti alayhis salam, "Da'watu as-sa'im mustajaba." Lutja e agjëruesit është e pranuar. Gjithashtu ka thënë, lutja e agjëruesit është e pranuar derisa ta çelë agjërimin. Gjithashtu ka thënë, lutja e agjëruesit është e pranuar në momentin kur ai e çel agjërimin. Në lidhje me lutjen e pranuar në momentin kur e çel agjërimin, ka prej dijetarëve që thonë është momenti para çeljes së agjërimit. Dhe ka prej tyre që thonë momenti që është para çeljes së agjërimit dhe pas tij. Allahu i madhëruar E përmend ajetin kuranor në lidhje me lutjen midis ajeteve të agjërimit. Thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Dhe nëse të pyesin ty robërit e mi për mua, thuaj, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Prandaj, vëlla i dashur, rasti më i mirë dhe më i volitshëm që lutjet e tua të pranohen është rasti kur ti je agjërues. Lute Allahun e Madhëruar për udhëzim. Lute Allahun e Madhëruar për dije të dobishme. Lute Allahun e Madhëruar të përmirësojë fenë tënde, besimin tënd, dynjanë tënde dhe ahiretin tënd. Lute Allahun Azza wa Jall për çdo gjë që të shqetëson, për çdo smundje që ti vuan. Lute Allahun e Madhëruar për çdo gjë Në momentet dhe orët kur ti je agjërues, lutja e agjëruesit është e pranuar. Është e pranuar deri në momentin kur ai e çel agjërimin dhe gjithashtu në çastin gjatë çeljes së agjërimit. Allahu na pranoft lutjet tona. Esselamu alejkum wa rahmetullah.